abajo, ¿no? que cuidado, que viene Javi. Vamos para arriba, vamos para aquí, ven para aquí. Vale, estoy cogiendo de abajo, de arriba, ¿eh? Ya está, ya está cogido. cogido abajo. Voy, voy, voy para allá. si están ahí me van a matar. Ya lo sé, pero si no dura, Vente, vente, vente, Skinner. Vente, Skinner. muy buena, muy buena, Vamos. Los santuarios concentran poder. El caballero Vamos a vamos a Sí, sí, sí. esquina, de esquina. Corre. enemigos. Listo, pillado, pillado. Ya tenéis que ir a pillarlo, ¿eh? Perfecto. Vamos medio, vamos medio, Skinner, Skinner. I'd like to